සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PCR ගැන. මේ PCR පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ මොන වගේ දෙයකින්ද? එතකොට මේ PCR පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි මම ඔයාලට කතා කරන්නේ. ඉතින් අද මට අහන්න ලැබුණා නිවුස් වලින් අහන්න ලැබුණා යම්කිසි පුද්ගලයෝ පිරිසක් PHI මහතුරු වගේ ඇඳගෙන නිවසකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව PCR පරීක්ෂණයට ලක් කරනවා කියලා වංශා දරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගෙදර තියෙන රත්තරන් බඩු ඒ වටිනා කියන දේවල් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් අපි බලමු PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා කියන අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඩොක් වීරේ හොඳයි. අද තත්ත්වය වන විට රටේ කොරෝනා වෛරසය සීග්‍රයෙන් පැතිරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය හමුවේ මේ PCR පරීක්ෂණය කරන්නේ ඇයි මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ කෙසේද කියන දේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. මේ PCR පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ඇගේ කොරෝනා කියන තත්ත්වය නැත්තම් COVID-19 කියන මේ වෛරස් තත්ත්වය තියෙනවද නැද්ද කියලා බලාගන්න. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් දවස් 17ක නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට ලක් කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ලක් කරන අවස්ථාවේදී එතකොට නිර්වධානය ලක්කර දවස් තුනකින් වගේ පළු PCR පරීක්ෂණය සිදු කරනවා. ඒ වගේම මේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් වන්න දවස් දෙකකට කලින් ඒ කියන්නේ 12 වෙනි දවසේ හෝ 13 වෙනි දවසේ තවත් පරීක්ෂණයකට යොමු කරනවා. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ දෙකකට යොමු කරන්න හේතුව වෙන්නේ යම් කිසි වෙලාවක පළමු පරීක්ෂණයෙන් PCR පරීක්ෂණයේදී පොසිටිව් නොවුනත් ඊළඟ ඒ කියන්නේ දෙවන PCR පරීක්ෂණයේදී ඔහු පොසිටිව් තත්ත්වයකට පත්වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකදී දෙවරක් PCR පරීක්ෂණයට යොමු කරන්නේ. ඉතින් මේ PCR පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ ඉතාමත් සියුම් නිකන් පෑම් බටයක් වගේ පොඩි උපකරණ මේ වට කෑල්ලක් අපේ කටට සහ නහයට දාලා ඒ තියෙන සෙම සාම්පල ලබාගෙන ඒ අදාළ ටෙස්ට් ටියුබ් එකට ඒ සාම්පලය දාලා එය තමා සීල් කරලා අපි රසායනාගාරයට යොමු කරන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපිට බොණ්ඩ බෙහෙතක්වත් නැත්තම් යම්කිසි දියරයක්වත් එහෙම කිසිම දෙයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ PCR පරීක්ෂණයට එවැනි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ නිවසටත් ආවොත් කවුරු හරි ඔබ නිය PCR පරීක්ෂණයක් ගන්න ඕනි කියලා. ඔබට කෙලින්ම පුළුවන් ඔහුගේ අනන්‍යතාවය ගැන ඔබට විමසන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ව්‍යාජ පුද්ගලයන්ට රැවටෙන්න එපා. PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේ නිවැරදි ආකාරය ගැන ඔබ දන්නවද? ඉතින් ඒක නිසා කිසිම දෙයකට ගැටලෙන්න එපා. ඔබ ඔබේ ආරක්ෂාව සලසා ගන්න නිවසටම වෙලා සිටින්න සුබ දවසක් ඔබට. අපි යලි එවැනි වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඩොක් වීරේ subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔබට ජය.